قصيدة أنا جرحي مرة من هنا للشاعرة دكتورة أمل العرب أنا جرحي يسكن في دروب تئن بالوجع أنا جرحي يسكن في دروب تئن بالوجع وقلبي ينزف حسرة وألم على مشات المزروعة بالندم وقلبي ينزف حسرة وألم على مزارع مزرو... مشاة المزروعة بالندم أنا جرحي أنا جرحي سائر في وجه القمر أنا جرحي سائر في وجه القمر وستوري تصرخ على الورق وحروف تتعلسم من كسوة الزمن أنا جرحي سائر في وجه القلم وسطور تصرخ على الورق حروف تتعلسم من كسوة الزمن حبي حبي راقص سحب الغدر حبي راقص سحب الغدر أنا جرحي مرة من هنا أنا جرحي مر على مواطن الألم ونادى على شقائق الأمل أنا جرحي مر على مواطن الألم وندى على شقائق الأمل وأنا جالسة بين الغيوم وأنا جالسة بين الغيوم وأحكي ما حبات الثلوج وأنا جالسة بين الغيوم وأحكي ما حبات الثلوج وشاح من السواد يغطي الجروح ووشاح من السواد يغطي الجروح وأسند وجعي وأسند وجعي على أريكة الهموم ورياح الشوق تعصب وأسند وجعي على أريكة الهموم ورياح الشوق تعصب بي وأغرق في الأحلام وأغرق في الأحلام وأتصور إن شبح ذلك قد مر أمامي أتصور إن شبح ذلك قد مر أمامي أتصور وجهك ينظر إلي أتصور وجهك ينظر إلي أنتظر من رياح أن تأتي معك أنتظر من رياح أن تأتي معك وأنتظر من الطريق أن يرسله طيفك أتخيلك تحدثني وتسهر لي حبات الثلوج أتخيلك تحدثني وتسهر لي حبات الثلوج أتخيلك تأتي لتضيء لي الشموع في الطريق أتخيلك تأتي تضيء لي الشموع في الطريق وأن تمسح عني الدموع ولكن ولكني استيقظت من غفوة حلمي ولكني استيقظت من غفوة حلمي على هدم أمل كان في الذكرى مدفون ولكني استيقظت من غفوة حلمي على هدم أمل كان في الذكرى مدفون وأبحث عنك بين الطرقات وأبحث عنك بين الطرقات ويديك قلبي وألتفت حولي ويديك قلبي وألتفت حولي فلا أجد إلا اسم الجرح مكتوب ويديك قلبي وألتفت حولي فلا أجد إلا اسم الجرح المكتوب ويديك قلبي وألتفت حولي فلا أجد إلا الجرح المكتوب مع تحيات أمل العربي